हेलो गाइस आज की वीडियोस में हम जानने वाले हैं एवरी शो एप्लीकेशन को किस तरीके से यूज करें इस पर अकाउंट किस तरीके से बनाएं किस तरीके से वीडियो अपलोड करें सारा कुछ तो चलिए दोस्तों वीडियो को बना देरी करते हुए जान लेते हैं सबसे पहले दोस्तों ये एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं इसे ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा अपनी प्रोफाइल का आइकन पर ओके करना है जैसे दोस्तों आप प्रोफाइल के आइकन पर सिंपली ओके कर देते हैं तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से जाता है आप इसमें लॉगिन हो सकते हैं अगर आपने पहले से अकाउंट बना रखा है हम न्यू अकाउंट बनाएंगे क्रेडिट नाउ अकाउंट इस पर हम सिंपली ओके करेंगे ओके करने के बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर अपना पासवर्ड डालकर और आपको यहाँ पर सेंड ओ पर ओके कर देना है तो चलिए दोस्तों हम सेंड ओ पर ओके कर देते हैं हमारी तरफ से जो ओ है वो दोस्तों सेंड हो चुका है और आ भी चुका है तो हम यहाँ पर जो हमारा ओ आया है वो हम ओ डाल देंगे चार अंकों का और हम कन्फर्म पर ओके कर देंगे कन्फर्म पर ओके करने के बाद आपके सामने यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगी आपकी प्रोफाइल तो प्रोफाइल पर आप सिंपली ओके करेंगे अलाउ कर देंगे परमिशंस को अपनी जो भी फ़ोटोज़ है वो आप यहाँ से फ़ोटोज़ ऐड करके यानी कि जोड़ लेंगे सही तरीके से सेटअप करने के बाद कंफर्म पर ओके करेंगे अपना यहाँ पर निकनेम चेंज कर सकते हैं जेंडर्स के ऊपर सिंपली हम ओके करेंगे तो आप अपना हिना से मेल फीमेल सिलेक्ट कर सकते हैं मैंने हिना पर मेल सिलेक्ट कर लिया है उसके बाद में आपको हिना मिल जाता है सेट योर बर्थ ठीक है तो आप इस पर सिंपली ओके करेंगे ओके करने के बाद आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप हिना से सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर ओके कर देंगे आपका अकाउंट है वो दोस्तों हिना क्रेडिट हो चुका है हिना पर ये नोटों की गड्डी देखने को मिली है इस पर आप सिंपली ओके करेंगे चार सौ चौदह रुपये का जो आप बोनस आप पा सकते हैं गिट नाव इस पर आप सिंपली ओके करेंगे वेरीफाई नाव पर ओके करेंगे आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा जैसे कि आपकी कंट्री यहाँ पर पहले से सिलेक्ट हुई आती है अगर नहीं है तो दोस्तों आप सिलेक्ट कर लीजिएगा अपना first name last name date of birth आपकी भरी हुई आ जाती है अपना एड्रेस डालेंगे सिटी डालेंगे पोस्टल कोड डालेंगे पोस्टल कोड डालने के बाद दोस्तों सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है ऊपर में आपको मिल जाता है नेक्स्ट का ऑप्शन तो ये नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली ओके कर देना है जैसे दोस्तों आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर सिंपली ओके कर देते हैं आपके सामने डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आएगा इस पर आप सिंपली ओके करके चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे तो मैं यहाँ पर आई कार्ड के लिए सिलेक्ट कर लेता हूँ चलिए दोस्तों हम आई कार्ड के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद में आपको आईडी कार्ड अपना नंबर डालना है और आपको कैमरे के आइकन पर ओके करके आप यहाँ से अपनी कोई भी फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं उसके बाद में आपको सबमिट का ऑप्शन मिल जाता है इस पर आप सबमिट करेंगे तो दोस्तों आप यहाँ पर दे सकते हैं your application has been submit please wait for review ठीक है यानी आपकी जो है आपने सबमिट की है वो दोस्तों आपकी इन्फॉर्मेशन चेक होगी अपनी अर्निंग को बुस्ट करने के लिए यानी कि बढ़ाने के लिए आप यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ इस एप्लीकेशन को शेयर कर सकते हैं और आपकी जो आई वेरिफिकेशन है वो कर सकते हैं पाँच सौ रुपये तक आप दोस्तों कम में कम इसे विड्रॉ कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों ये कुछ बातें थी वो आपको हिना पर जान लेना ज़रूरी था तो इसके बाद में दोस्तों आपको हिना से बैक आ जाना है को बैक आ जाना है बिल्कुल शुरू से इसे प्लेन्स को ओपन कर लेना है आपकी चार सौ चौदह रुपये की जो अर्निंग है वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है अपने प्रोफाइल पर ओके करेंगे अपना निक नेम लाइक फॉलोवर्स यहाँ पर देख सकते हैं लाइव सेंटर पर आप सिंपली ओके करेंगे जैसे दोस्तों आप लाइव सेंटर पर सिंपली ओके कर देते हैं परमिशंस को अलाउ कर देना है आप इसी पर दोबारा आप सिंपली ओके करेंगे आपको यहाँ पर मिल जाता है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इस पर आपको वेरिफिकेशन नाव पर ओके करेंगे तो ये दोस्तों पूरा कंप्लीट प्रोसेस नहीं हो जाता है उनकी तरफ से अप्रूव नहीं किया जाता है तब तक तो दोस्तों आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते रिवार्ड्स पर आप सिंपली ओके करेंगे यहाँ पर आप रिवार्ड्स देख सकते हैं और शॉपिंग यहाँ पर कर सकते हैं शॉपिंग का ऑप्शन भी अभी आपको नहीं मिलेगा ठीक है उसके बाद में एडवर्टाइजिंग इस पर आप सिंपली ओके करेंगे तो आप इसमें देख सकते हैं ये बिल्कुल सही बात है इस एप्लीकेशन से आप अर्निंग कर सकते हैं और ये एडवर्टाइजर का ऑप्शन सब कुछ इसमें मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है चलिए दोस्तों हम इनसे बैक कर देते हैं पोस्ट वीडियो पर आप सिंपली ओके करेंगे इससे पहले आप सेटिंग्स पर आप ओके करेंगे ठीक है यहाँ पर प्रोफाइल निकनेम पर्सनल इन्फॉर्मेशन और identity verification privacy privacy policy ये पढ़ने करना बहुत ज़रूरी है टर्म एंड कंडीशंस इन दो चीज़ों को आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा पोस्ट वीडियो पर आप सिंपली ओके करेंगे परमिशंस को अलाउ कर देंगे आइडियो को भी अलाउ कर देंगे उसके बाद में आप यहाँ पर पंद्रह सेकंड साठ सेकंड की आप वीडियो यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं पर दोस्तों जो वीडियोस है आप इस समय अपलोड नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों पेज है वो दोस्तों रिडायरेक्ट हो जाएगा जैसे कि ये दोस्तों देख सकते हैं मैं पंद्रह सेकंड की वीडियोस बना रहा हूँ इसलिए दोस्तों हमारी पूरी कंप्लीट हो जाती है इस तरीके से ठीक है उसके बाद में दोस्तों मैं यहाँ पर नेक्स्ट पे सिंपली ओके करता हूँ तो दोस्तों आपके सामने फिर दोस्तों इस तरीके से पेज आ जाएगा ठीक है तो दोस्तों आपको यहाँ पर दो से तीन दिन यहाँ पर वेट कर लेना है जब तक तो दोस्तों अप्रूव्ड नहीं होती है आपकी आईडी जब अप्रूव्ड हो जाएगी तभी आप इसमें सारे काम कर पाएंगे ठीक है तो दोस्तों इसकी मैं नेक्स्ट वीडियो और भी बनाऊंगा ताकि आप पूरी तरीके से सीख जाएं इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले सेटिंग्स पर जाना है सेटिंग्स पर जाने के बाद यहाँ पर मिल जाता है टर्न ऑफ सर्विस ठीक है इस पर आप सिंपली ओके करके इन दोस्तों इन सारी चीज़ों को आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा तो चलिए दोस्तों हम सिंपली इस पर ओके करते हैं ओके करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि सर्विसेज और एजिबिलिटी आप यहाँ पर इन सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं अगर आपको इंग्लिश से रिलेटेड दिक्कत आती है तो इस पर मेरी पहले ही वीडियो बनी हुई है कि आप किसी भी लैंग्वेज को किसी भी लैंग्वेज में किस तरीके से पढ़ सकते हैं ठीक है इसमें आपको सारे नियम दिए गए हैं तभी दोस्तों आप इस एप्लीकेशन पे काम कर सकते हैं कॉपीराइट वगैरह सब कुछ इसमें आपको देखने को मिल जाएगा क्योंकि दोस्तों मैं इस सारी चीज़ों को इसमें पढ़ चुका हूँ और आप भी एक बार इन सारी चीज़ों को चेक जरूर कर लीजिएगा ठीक है जैसे कि कंटेंट वगैरह किस तरीके का होना चाहिए और यहाँ पर जो आपकी कॉपीराइट पॉलिसी है वो क्या है इसकी इनके बारे में आपको सारा कुछ जानना होगा तभी दोस्तों आप इस एप्लीकेशन से पैसे कमा सकते हैं ये दोस्तों बिल्कुल जैनविल है क्योंकि कुछ लोग इसमें इसी वजह से परेशान हो रहे हैं क्योंकि वो दोस्तों पूरी तरीके से इसमें वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहे हैं या फिर अपना अकाउंट नहीं बना पा रहे हैं तो दोस्तों आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ बता दूंगा कि आप किस तरीके से आप इसमें वीडियोस अपलोड कर सकते हैं अर्निंग किस तरीके से कर सकते हैं तब तक दोस्तों आप इसमें किसी की वीडियोज़ देख सकते हैं और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि दोस्तों आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ट्रिक के साथ तब तक के लिए थैंक्स गुड बाय